じゃじゃん。できました。できたけど、あ、ちょっと待ってね。おっぱい一回直しちゃったな。一回出してみます。さて、記念すべき